Czyli coś jest źle, ale raczej ze mną Nie trafiam do tego, do kogo chcę na pewno Czyli coś jest źle, ale raczej ze mną Nie trafiam do tego, do kogo chcę na pewno Czyli coś jest źle, ale raczej ze mną Nie trafiam do tego, do kogo chcę na pewno Czyli coś jest źle Czerwone jak moje szmaragdy Ale ja w to wybiję ani Kiedy palec sobie wyjewał z narty Kiedy umrę to chcę na żarty Pieniądze poważnie nie żarty Muzyka nie jebane karty Na ruchy wciąż jestem otwarty Jak wracam z imprezy to martwy Nie jestem zazdrosny o baby Moje mają swoje sprawy Jestem podobny do mamy Dobrze, że kutas są taty Dobrze, że nie idzie sprawy Twój kumpel podobny do lamy Pamiętam jak tu jako dzieciak zaciąłem się w windzie wracając z damy